Boas. Seguindo coa seira de vídeos sobre a, o funcionamento da facturación en Odoo, en este caso imos ver un, es, un exemplo que combina os efectos con varios vencementos. Para o caso, imos a facer a nosa factura Dios. Vamos a facer unha factura así. E aquí en plazos de pago hai varias posibilidades. Cando emitimos unha factura que vai a ter pagarés ou letras de cambio, normalmente temos acordado con o noso cliente como se calculan os vencementos por exemplo, a 30, 60 días, os días 15, e calquera circunstancia que, que acordemos. Nembargantes pode haber circunstancias nas que, cando emitimos a factura, non saibamos realmente cando é o vencemento. Cando é o vencemento exacto. Isto despois podría modificarse en efectos, asesor, efectos, pero significa tamén que tampouco temos por que preocuparnos eh, moito na orixe. Unha cousa que para eh, adicional para que nos sirven os plazos de pago é para que nos para que o DU nos calcule os, o importe correspondente a cada a cada vencemento inda que despois estes vencementos non sexan reais e, vayam, e vayamos a emitilos de outra maneira. Poñamos por caso que temos un sistema de pago no que temos tres, tres vencementos, un co 50%, outro co 25% e outro co restante. Pois no canto de ter que calcular canto de cada un, aquí o DU nos generaría os tres recibos correspondentes co importe que lle corresponde. Isto é unha pequena comodidade, pero non é eh, necesario. Realmente ni siquiera é moi útil, ao fin e ao cabo, cando cheguen os pagarés, eses pagarés traerán un importe, unha cantidad, un importe e unha data de vencemento. Así que o que faremos será registralos. Digamos que iso nos permite anticiparnos un pouco e ter un mellor control da tesorería, se si xa sabemos previamente canto vai a vencer este mes, canto vai a vencer o mes que ven, exactamente, pero non é unha diferencia operativa, é dicir, non quere dicir que se o facemos dunha maneira vai a influir despois. De feito, agora vamos usar o pago inmediato e vamos, vamos emitir a factura o día 1 de, de abril para ver como despois mm, pois vamos a xerar un par de, un par de pagares para pagar esta factura. Entón, validamos aquí. e vamos ao panel de contabilidade e vemos que efectivamente temos unha factura de 217 euros con 80 pendente de pago e que por pagarés van, vanse a pagar 217,80. É importante entender, que xa se mencionou nos, no vídeo sobre os pagarés, que este importe eh, digamos que eh, non afecta realmente a este. Cando, cando aceptemos o pagaré, aquí pasará a ser cero, e aquí seguirá sendo 217,80, de, de tal maneira que isto non nos distingue en que punto estamos. Non nos distingue se si é un pagaré aceptado ou un pagaré eh, pendente de recibir. Simplemente nos indica que é o diñeiro que vamos a co que vamos a que vamos a recibir en pagarés. Cada vez que un pagaré sesa efectivamente pagado, irá restando. E cada vez que se sere un pagaré ou ben se sere unha débeda que vai a ser pagada con un pagaré, irá sumando. Como sempre, registrar pago é o mesmo que esta opción de aquí, pagos, e incluso podría facerse dende aquí. Poderíamos facer unha nova transacción, un recibir diñeiro. Por comodidade, cada factura podemos xestionala desde aquí e todo é máis rápido e se son varios pagos temos que facer as cousas varias veces. Se as facemos tanto na tanto no diario de, de pagarés e efectos comerciais como en ventas pagos, podemos facer un pago e copialo tantas veces como necesitemos, duplicalo. Se o facemos así, se creamos aquí ora dous recibos, teremos de todas formas que ir a factura e asocialo. Aquí temos a nosa factura. Entonces, teríamos que ir aquí de todas formas e asociarlle cada, cada pagaré. Se o facemos desde este botón, vai no facer automáticamente. Vamos a supor un pagaré que vence o día 5, manter aberto, por 150 euros. E agora vamos a supor outro pagaré por o importe restante, que vence o día 12. Validamos. Esa temos a factura totalmente pagada, con dous pagarés que con vencementos o 5 de abril e o 12 de abril, que estarían sin pagar ainda. Se vamos a efectos, vemos que os pagarés das facturas están pagados, pero que hai dous pagarés sen pagar. De feito, aquí, ten, aquí teño unha agrupación por empresa de, de recibos non conciliados, que son os, os recibos que teña esta empresa que non estén, concili, que non estén pagados. E aquí nos saen as, os dous pagarés que acabo de registrar. En ventas pagos sí que é útil registrar o pago de un pagaré no seu día. Cando nos chega a noticia do banco de que ese pagaré está pagado ou cando sabemos efectivamente que nos pagou, podríamos facer un extracto bancario, pero tamén podemos registrar simplemente o pago. Entonces, aquí vamos a registrar que o cliente 1 nos paga 150 euros. o día 5, mismo día de vencemento. Confirmámoslo. E agora aquí nos pide que asignemos o pago. Entonces, só temos que vir aquí e conciliar. Con iso vemos que aquí xa nos reduce o saldo en 150 euros que van a parar o banco. Se vamos aquí e vemos aquí os efectos pendentes por cliente, vemos que só hai un. Este de 67,80 que venceu o 12 de, de abril. Aquí podríamos modificar incluso o vencemento. E agora supoñamos que vamos aquí e que efectiva que temos constancia de que nos fixo o segundo pago, 67,80 por banco, e eh, fixo a data de vencemento e simplemente confirmamos. Vamos aquí, asignamos o pago, e xa está. Saldo cero, todos os pagarés que tiñamos emitidos, que eran dous, foron cobrados e sumados ao saldo bancario. Esta maneira de traballar que, que é exactamente o mesmo que vimos pos pagarés, é bastante ase, aceitada a moitas circunstancias. Incluso podríamos ter máis diarios para facer cousas semellantes. Por exemplo, podríamos ter un diario para, para a, domiciliación, a domiciliación bancaria no caso de que o banco nos practique retención. Hai bancos que se si eres un cliente novo, pois durante un tempo se, re, se reteñen o, import, o importe dos recibos domiciliados, por exemplo, un mes, ou 15 días, ou os que cesan. entonces o cliente realmente tille cobrache unha factura de 1000 euros, o cliente pagou efectivamente 1000 euros, pero tiene un dispós deses 1000 euros, entonces pode ser unha boa idea registralo de forma semillante ao que acabamos de ver. E en, cal, en Seral en calquera circunstancia na que haya un desfase entre o entre a data de cobro efectiva e a data de, de registrar que, est, que o cliente cumpre coa súa obriga. Ao fin e ao cabo, os efectos comerciais os pagarés, por exemplo, son métodos de pago eh, lícitos. Si un cliente che entrega unha letra aceptada unha letra de cambio aceptada a 30 días, considerase que está pagada. Despois, cando venza, se non, se non pon o importe, xa se verá que sucede, pero é un medio de pago válido. O mesmo para operacións de crédito e calquera circunstancia. Así que sen máis, vamos a deixar este vídeo aquí para non facelo moi eh, moi engorroso. Os plazos nos permiten eh, distribuir que, que Odo distribuya os recibos. Pero podemos traballar incluso se non souberamos a se non tiveramos esa información. Ben, sen máis, ata a próxima.